托付给你，我全放在你手中。轻飘。 鸟丝死矣，愿为光荣，你牺命，求你绽放，求你圆满，求你接近。 心香，纯洁心灵。